Iramanı loce, murdarı şanlı tay, Bilal'ı kare, çatıkı kimiyay, Vikana utara, şantana ara, Bilal'ı Здравейте, приятели! Днес а, продължаваме с, с серията от руническо изчистване и изцеление. И този став, който ще пуснем сега, това е програма за освобождаване от мъка, зависимости, както и несподелена любов, ако ви се е случило нещо много лошо, примерно загубили сте близък, вие страдате, мъчите се и вие зле. Също така тази програма помага за изцеление от а, зависимости. Примерно, ако искате да спрете цигарите, алкохола, нервното хранене. И тук работим по същия принцип. Гледаме рекламите, палим после свещ за благодарност. В а, този ритуал ще помагат Бог Один, богиня Фрея, богиня Фрик, както и богиня Ер. А, която е богинята на земята и съответно си гледа по същия принцип. Аз казвате своето име на мястото, на което ви кажа да го кажете. Самата програма няма странични ефекти и тук чистим само себе си. Ако искате да почистите друг човек, гледате отново програмата и казвате името на човека, който искате да, да му помогнете да го изцелите. Програмата може да се гледа всеки ден, когато е много зле състоянието на човека и и е безвреден. Затова можем да го гледаме, ако се налага всеки ден. Следвате какво казвам аз и казвате каквото е необходимо. И така стартираме. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. И тук казваме Кажете вашето име. И тук казваме имената на всичките си близки майки, бащи, брати, сестри, баби, дядовци, деца и домашни любимци. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете вашето име. Кажете от какво искате да се избавите. Алкохол, наркотици, от нервно хранене. От пушене, А също така от зависимости, как несподелена любов, когато човек емоционално зависи от друг човек, когато безумно обича, но няма взаимна любов. Също така се изцелява и смърт от близък човек. Казвате от какво искате да се изцелите. От изоставяне, от всевъзможни разочарования и болка се изцелявате. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Кажете своето име. Acredito, foi tu принцип дадената програма работи 10 дена, но може да я гледате всеки ден при необходимост, както и всички мои програми, руфи, руни и глифи, са съвместими с всички григори, с християнския и с мисиоманския. И можете да ходите спокойно на църква. Аз вече имам това ниво, защото работя над григориално. Но това се отнася само за моите руни и за моите глифи, за моите програми. Всички други програми са несъвместими с църквата и всякакви, служби, и всякакви служби с а, джами и прочие. Гледайте е, ритуала колкото ви е необходимо и много успех! Чао-чао!